肩たたきをします ちら側に体を倒していただいて。苦しくないですかね。はい。 ですかね。 様でした。